ちの方がいいからこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれかこれか ハハハハ